بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى bugungi yig'ilishimizni dunyo oxiratda foydamizga hujjat qilsin munosabat o'laroq marhumlarni alloh subhanava taolo rahmatiga olgan bo'lsin ushbu majlisdan ko'p manfaatlarni olib ketishimizni alloh taolo o'zi muyassar qilsin alloh subhanahu va taolo inson zoti uchun bu dunyoni imtihon dunyosi bu dunyoni xizmat dunyosi qilib yaratdi va bu dunyoni o'zini tark etishimizda o'lim degan imtihonni hayotimizning oxiriga qo'ydi o'lim har qanday insoniyatni har qanday e'tiqoddagi insonning inkor qilolmaydigan haqiqati hisoblanadi aslida eng haqiqiy reja qilinishi kerak bo'lgan e, holat o'lim holati chunki o'limdan qochishni iloji yo'q juda ko'p falsafalar o'lim to'g'risida turli fikrlarni gapirsalarda lekin o'limning aslidan qochib qutulolmaslikni hamma birdek e'tiqod qiladi hatto ateist dahriy xudoga iymon keltirmaganman xudo degan narsa yo'q deydigan ateist ham o'limni oldida tizzasi qaltirab rangi oqarib nima qilishi bilmay turadi lekin biz musulmonlar o'limni dunyo hayotidagi imtihondan o'tishda eng oxirgi imtihon savoli deb bilamiz va oxirat hayotining boshlashligidagi ibtidoni eshigi deb bilamiz al mavtu yati bavtatan val qabru sunduqul amal isbir ala ahvaliha la mavta illa bil ajal o'lim to'satdan kelishligini bilamiz lekin hech kim qachon kelishligini bilmaydi ba'zan cho'loq ot cho'loqlanib cho'loqlanib o uzoq manzilga boradi chopqir ot yarim yo'lda qoladi alloh subhanava taolo bu o'limni bizni dunyoda eslashimiz va bunga doim tayyor turishimiz uchun berkitib qo'ygan sir ekanligini e'lon qilgan qur'oni karimda alloh subhanava taolo marhamat qiladi هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا alloh shunday zotki u sizlar uchun o'limni va hayotni yaratdi degan birinchi o'limni zikr qilgan u olloh shunday zotki o'limni yaratdi val hayata keyin hayotni yaratdi deyapti o'zi vaholanki bizga birinchi hayot keladi bizni dunyodagi yashash imtihonimizda birinchi tiriklik bor keyin o'lim bor nimaga birinchi qur'on o'limni zikr qildi desa dunyodagi haqiqatlar ichida o'limdan haqiqiysi yo'q har qanday rejani tuzing o'lim degan e, ya'ni e, shan o'lim degan holat yetib kelsa rejalaringiz buziladi uyga boraman deyishga ham ulgurmay qoladi vasiyat qilaman deyishga ulgurmay qoladi shuning uchun tayyorgarlik qilish kerak bo'lgan eng katta imtihon dunyo hayotida o'lim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'lim mo'min uchun judayam rohat deganlar mo'min uchun doim iymonda turgan odam allohga labbay deb turgan odam allohni chaqirig'iga labbay deydi sizni o'ta o'ta hurmatli odam mehmonga chaqirsa o'sha kunni kutib yashaysiz o'ta hurmatli odam dunyoda hamma e, hurmat qiladigan odam juda obro'li odam sizni mehmonga chaqirsa o'sha chaqirilgan kunni kutasiz alloh subhanahu va taolo o'lim orqali mo'minlarni mehmonga chaqiradi shuning uchun payg'ambar alayhissalotu vassalom o'lim mo'min uchun rohat dedilar rohat hatto ba'zi rivoyatlarda biroz san'atda zaiflik bo'lsada ma'nosi sahih bo'lgan hadislarda mo'minning joni jasaddan sug'urib olinayotgan paytida qil xamirdan sug'urgandek jon chiqadi deganlar og'riqni sezmaydi deganlar vaholanki o'limning o'limning achchig'i to'g'risida shunaqangi rivoyatlar bor agar mo'min bo'lmagan odam dunyoda manaman degan maishatni manaman degan rohatni orqasidan quvib qilmagan kayfi qolmasdan hamma lazzatni totgan bo'lsin o'lim bilan hamma lazzat burnidan chiqib ketadi abu dardo roziyallohu anhudan hazrati umar so'raganlar ey abu dardo manga o'limning holatini zikr qilib bering qanaqa bo'ladi o'lim degan abu dardo aytganlarki bir insonni jasadiga daraxt teskarisiga o'sgan bo'lsa butun qilcha tomirlarigacha insonning joni o'rnashgan bo'lsa insonni og'zidan o'sha daraxtning ildizini chiqarib qo'yib shu ildizni rostgala tortilsa qanaqa azob bo'ladi o'lim shu degan payg'ambar alayhissalotu vassalom mo'minga bashorat beryaptilar mo'min o'lim achchig'ini totmaydi mo'minda o'lim achchig'i o'lim azobi bo'lmaydi munofiq va kofirlar alloh subhanahu va taologa iymon keltirmaganlarga dunyoda oxirgi imtihon oxirgi achchiqlik dunyo lazzatini yo'qotish uchun beriladi o'lim achchig'ini totib narigi dunyoga o'tgan zahoti dunyoda faqat maishat qilib o'tgan hech qachon hatto tish og'rig'i bosh og'rig'ini ko'rmagan odamdan dunyoda nima ko'rding deb so'raladi desa hech narsa ko'rmaganman man deydi o'limni achchig'idan lekin mo'minga shunday rohat beriladi mo'minga juda go'zal oqibat beriladi dunyoda qiynalgan bo'lsa ham dunyoda hech bir rohat ko'rmagan bo'lsa ham san dunyoda nima ko'rding desa man lazzat bilan yashadim deydi o'limning lazzatidan o'limning sharbatidan shuning uchun alloh va taolo o'limni lazzat dedi zavq dedi kullu nafsin zaiqatul maut har bitta jon o'lim zavqini totadi ichadi u sharbatni ichmasdan iloj yo'q bir qori inson bor ekan olim shiratil islom degan bir kitob bor shu kitobda bu hikoyani keltirgan shu odam qori doim qur'on ekanda hadislardagi ma'nolarni tasdig'ini qur'ondan ekan har doim payg'ambar alayhissalotu vassalom bir hadisni aytgan bo'lsalar hadis bilan qur'onni farqi nima desa qur'onning ma'nosiga ham lafziga ham rasululloh aralashmaganlar olloh tomonidan nozil bo'lgan deb e'tiqod qilamiz buni rasululloh birorta jumlaga birorta harfga o'zlaridan bir narsa qo'sholmaydilar qur'on bu hadis nima desa hadisning ma'nosi ollohdan bo'ladi lekin lafzi tuzilishi rasulullohdan bo'ladi shu hadislarni o'qisan deydi qur'on o'qiganda shu hadislarning ma'nosiga uyg'un oyatlarni tasdiqlovchi oyatlarni ko'rardim lekin yuqoridagi mo'minning jon topshirish paytida joni xamirdan qil sug'urgandek chiqariladi o'lim achchig'ini mo'min totmaydi degan hadisni tasdig'ini qur'ondan topolmadim deydi bor o'zi man topolmayapman deydi shuni izlayapman shu hadisni o'qib qoldim deydi qur'onda buni ma'nosi bo'lishi kerak bir kun deydi tush ko'rdim tushimda payg'ambar alayhissalotu vassalom keldilar ey qori tur o'rningda tur surayu yusufni o'qi dedilar turib ketdim deydi qarasam tahajjud payti tahoratimni yangiladim ikki rakat namozimni o'qidim qur'onni ochdim yusuf surasini o'qib kelyapman deydi yusuf surasida alloh subhanava taolo yaqub alayhissalotu vassalomning o'g'li o'n ikkita o'g'li bor edi shulardan bittasi yusuf yusufning qissasini zikr qilgan yusuf surasi payg'ambar alayhissalotu vassalomga xafalik yillarda nozil bo'lgan payg'ambar alayhissalom islomni da'vat qilganlarida butun boshli mushrik qavmlar rasulullohga qarshi chiqqan u kishiga ergashgan atrofdagi odamlarni hammasini tazyiq ostiga olishgan hatto o'sha davrni tili o'sha davrni e, sistemasiga ko'ra payg'ambar alayhissalom va u kishining qarindosh urug'lari iymon keltirgan yaqinlarini embargo qilishgan embargo nima degani alikni uzasanlar qiz oldi berdini uzasanlar bordi keldini uzasanlar bozor o'char hech narsa qilmaysanlar deganlar bir chekkaga chiqarib qo'yishib rasulullohga sollallohu alayhi vasallamga uch yil muddat tazyiq o'tkazishgan hatto odamlar ochlikdan barg chaynashgan ildiz yeyishgan musulmonlar o'sha yilni payg'ambar alayhissalotu vassalom amul huzn deganlar xafalik yillari deganlar hadicha onamiz vafot etdi shu oy yillarida abu tolib rasulullohning boshlarini silab turgan amakilari vafot etdi shu yillarda yusuf surasi nozil bo'lgan inshaalloh vaqtingiz bo'lganda bir o'qing yusuf surasini tushkunlikka tushgan paytingizda endi nima bo'larkin degan paytingizda yusuf surasi sizga ya'ni ruhiy madad bo'ladi eng qiyin paytda nozil bo'lgan chunki yusufni hayoti shunaqa akalari hasad qilib uni olib borib quduqqa tashlab yuborishadi alloh taolo u kishini quduqqa tushib ketayotganda payg'ambar qiladi qarang pastga tushib ketayotganda xafa bo'lmang allohga bo'lgan iymoningiz mustahkam bo'lsin quduqqa tushib ketayotganingizda ham alloh taolo sizni darajotingizni ko'tarib qo'yadi xohlasa iymon bu e'tiqod alloh taolo yusufni u joydan chiqarib kanon qishlog'idan olib borib misrning poytaxti misrda saroyda e, joy bilan ta'minladi martabasini ko'tardi balog'atga yetgan paytida alloh taolo yusufga shunaqangi husn bergan ediki uni ko'rgan manaman degan ayol o'zini yo'qotib qo'yardi yusufning husni oldida ayollar o'zini yo'qotib qo'yardi shu yusufni boqib tarbiya qilib o'zini saroyida katta qilgan ayol yusufga ishqiboz bo'lib qoldi malika saroyni malikasi uni o'zini xonadoniga e, fahsh uchun qamadi yusuf qochdi fahshdan gunoh ishdan qo'lini tiydi saroyda saroyning zodagonini xotini malika malikani o'zi talab qilib turibdi bu katta jasorat bu moli bor mulki bor quvvati bor va yusufga ishqiboz xaridor bo'lib turibdi labbay desa xohlagan narsasi ol dedi yo'q desa azobga duchor bo'ladi yo'q dedi yo'q dedi lekin alloh subhanava taolo yusuf alayhissalotu vassalomning boshlariga yana imtihonlarni reja qilgan edi butun misr aholisini katta katta zodagonlari ichida gap tarqab ketdi nima emish malikaning didini qaranglar o'zini qo'lidagi qulga oshiq bo'lib qolibdi gap tarqatishga ayollarni intrigasi o'sha paytda misr zodagonlarining xotinlari yig'ilib olib shunaqa fitna fasod bisir misr o'sha paytda ham gap yeyishar ekanda xotinlar o'tirib olishib shu gap ha zulayho san qo'lingdagi qulga oshiq bo'lib qoldingmi qanaqa diding past seni qanaqa madaniyating past hozir ham shunaqa deb o'ylaydiku ba'zi zodagon xotinlar o'shunaqa ekanda o'sha davrda ham ya'ni evolyutsiya yolg'on ekan o'sha paytdagi xotinlar hozir ham o'sha xotinlar yil o'tdi e, zamon o'zgardi makon o'zgardi xotinlar o'zgargani yo'q shunda zulayho juda aqlli xotin edi sanlar man nimaga oshiq bo'lganimni bilmayapsanlar sanlarga bitta man ko'rsatib qo'yaman dedi hamma xotinlarni yig'ib saroyda dasturxon tuzatdi dasturxonni tuzatib dasturxonga qur'oni karim pichoq qo'ydi degan dasturxonga har bitta xotin uchun alohida pichoq qo'ydi degan qur'onni mo'jizaligini qarang qoshiq qo'ydi desa odatda qoshiq qo'yiladi vilka qo'ydi desa odatda vilka qo'yiladi pichoq qo'ydi deyapti nima degani dasturxonning to'kinligi shu darajadaki dasturxondagi meva chevalardan o'zingiz o'zingizga yeb artib yeb o'tirasiz degan shunaqa to'kin dasturxon qildi har bittasini qo'liga bittadan pichoq berdi boshqa narsalarni qo'yavering degan qur'onni mo'jizalariga qarang xotinlar ovqatni yeb birinchi ikkinchi ovqatni yeb bo'lib oxiri desertga kelib mevani to'rg'ab yeb turishuvdi zulayho yusuf alayhissalotu vassalomni majlisga kirgizdi quliku kir bularni ichiga dedi yusuf alayhissalom bir kirib chiqib ketdilar chiqib ketganlarida xotinlar qo'lidagi pichoq bilan qo'llarini to'rg'ab o'tirishgan edi qo'llarini qur'oni karim bu zikrni vaqattona aydiyahunna degan vaqattona aydiyahunna arab tilida qotaa kalimasi kesdi degani agar qottaa bo'lsa teni ikkita qilib o'qilsa to'rg'ab qo'ydi degani xotinlar qo'llarini to'rg'ab qo'yishdi yusufga qarab yusuf chiqib ketgandan keyin qon sharillab oqayotganidan bilishdi qo'lini kesganligini og'riq sezishmayapti qori aytadi qur'onni shu oyatiga kelganda man rasulullohning haligi hadislarini tasdig'ini topdim deydi ro'barosida inson yusufni ko'rgan xotinlar qo'llarini kesgandagi og'riqni sezishmayapti endi mo'minni jonini olgani kelgan farishtaning payg'ambar alayhissalotu vassalom aytgan bashoratiga ko'ra surati juda go'zal bo'ladi ey mo'min deydi seni joningni olgani keldim xavotir qilma deydi va san boradigan joyning makoni surati manzarasi bu deb jannatni ko'rsatadi mo'min jannatga tikilganda jannatdagi huri ayinlarni ko'rganda farishtaning go'zalligini ko'rganda jonining achchig'i sezilmaydi unga yusufni ko'rgan xotinlar qo'lini kesganda jonini achchig'ini sezmaganidek hadisning tasdig'i qur'ondan topdim deydi alloh subhanahu va taolo bizlarni barchamizni o'limga tayyor insonlardan bo'lishimizni nasib qilsin o'lim zotan haqiqiy reja qilinishi kerak bo'lgan har kuni o'ylanishi kerak bo'lgan vasiyatimizni qilib dunyodagi musofirxonamizni tark etishga tayyor turishimiz kerak bo'lgan hodisa va mo'min uchun yana aytamiz o'lim aslida go'zal o'lim aslida go'zal parda ortidan xabar go'zal bo'lmasa edi o'larmidi payg'ambar bu o'limga alloh va taolo bizlarni iymonli holda ro'baro bo'lishimizni nasib qilsin xonadon ahillari bu o'tganlarini eslab ularni haqida duo xayr qilish maqsadida ushbu dasturxonni yozibdilar biz mo'minlarning e'tiqodimizga ko'ra dunyodan o'tgan odamlarga ham shu dunyodan savob yetkazib tursa bo'ladi tiriklarni vazifasi biz tiriklarni vazifalarimizdan yana biri qur'on o'qiymiz yaxshiliklar qilamiz duo xayrlar bilan o'tganlarni har doim nomini eslaymiz ana shu eslashimizdan inshaalloh robbil alamin o'tganlar xursand bo'ladi ularni ruhlari darajoti ko'tariladi ruhlar olamida ham alohida yig'ilishlar bor dunyodan o'tganda ba'zi rivoyatlar bor payshanba kunlari e, ruhlar yig'ilishadi yig'ilib dunyodagi hodisadan suhbatlashib o'tirishadi ba'zi ruhlar ba'zi ruhlarga qaraydi e falonchini qaragin ha juda holi harob bo'lib qolibdiku nima bo'ldiki bunga desa bir birlariga aytishadi buni dunyoda qolgan o'g'li bor juda betavfiq chiqdida shu birovni haqqini yeydi birovga ozor beradi birovni joyini tortib oladi uni g'iybat qiladi fosiqlik qiladi mast qiladigan narsalar ichib yuradi o'shani kasofatidan bu ruhga hech bir savob kelmayapti deydi ba'zi ruhlar ba'zi ruhlarga qarasa ularni darajati ko'tarilib qolgan nuroniy bo'lib qolgan bir birlariga aytishadi bu kim bo'ldi bu kecha buni darajoti bunaqa emas ediku desa buni u dunyoda bir o'g'li bor u yaxshi inson bo'ldi u shu o'tgan odamni yaqinlaridan holidan xabar olib turibdi otasini do'stlarini doim ziyorat qilib turibdi duo qilyapti shuni duosidan bu ruhga darajot kelyapti qur'on o'qiyapti duo qilyapti ibodat qilyapti duo qilyapti yaxshilik qilyapti ko'cha ko'yga e, tekislayapti daraxt ekyapti quduq qaziyapti shuni darajotidan ruhga o'tgan ruhga ajr bo'lyapti deydi mana shundan umid qilamiz o'tganlar bilan aloqamiz borligini eslatib turish uchun ham doim ularga nima qilamiz duo qilamiz o'tdi ketdi sabzini ko'mib kelganday ko'mib kelmaymiz biz ba'zi o'lkalarda yoqib yuboradi o'likni yo'q o'likka nisbatan biz hali u bilan ko'rishamiz diydor qiyomat qoldi unga qadar biz bular bilan aloqamiz bor bizni deb duo qilib turamiz shunga o'xshagan xayriyalarni shunga o'xshagan ehsonlarni qilib turamiz alloh taolo bugungi ehsonni xayriyani dargohida qabul etsin marhum eslanishi mumkin bo'lgan va oramizda bizlardan duo umidida o'tirgan ruhlarni alloh taolo o'zi xushnud qilsin suhbatimizni oxirida Qur'on tilovatidan o'qib qo'yamiz inshaalloh keyin umumiy duoga o'tamiz أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً إن الشيطان للإنسان عدو مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين parvardigoro o'qilingan tilovat aytilingan masalalardan hosil bo'lgan ajr mukofotlarni bizlardan duo umidida o'tib ketgan barcha ruhoniylarga baxshida qildik alloh taolo ularni darajotlarini o'zing yuksaltirgin ularga bizlardan xayriyat yaxshiliklarni o'zing bardavom qilgin o'zlarimizni hidoyatda qadamlarimizni sobit dunyoda o'zing rozi bo'ladigan amallarga bizlarni muyassar qilgin parvardigoro bu dasturxonga qudumi tashrif qilgan barcha birodarlarimizni ezgu niyatlaridan afzalni bergin duo umidida yotganlarni alloh taolo o'zing bahramand qilgin qilayotgan ishlarimizga tavfiq hidoyatlarimizni alloh taolo o'zing bardavom e, qilgin qilayotgan ishlarimizda o'zing ko'makchi bo'lgin parvardigoro duolarimizni ijobat qilgin yurtimizni o'zing rozi bo'ladigan bandalardan bo'lishligimizni o'zing nasib qilgin va sallallohu va sallama ala habibina muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته